Videoya əlavə edilmiş səs sənədlərinə də effekt verə bilərik. Noise removal küy azaltmaq üçün, audio compression səsi səliqəyə salmaq üçün, fade in azdan çoxa başlatmaq, fade out isə çoxdan aza bitirmək üçündür. Clip speed isə səsin sürətini tənzimləyir. Gəlin yoxlayaq. Səsin originalı budur. Noise removal verək və nəticəyə baxaq. Fade in və fade out verilişdə sağ və soldan azalma və bu azalmanı da tənzimləyə bilərik. Yoxlayaq. Audio compression-a baxaq. Bunda isə səs eyni səviyyəyə düşür. Və bir hissəni kəsək, klip speed verək, xüsusiyyətlərdən zamanı azaldaq və bir də baxaq. Gördüyünüz kimi səs necə dəyişdi. İndi isə görüntü effektlərinə baxaq. Zaman tunelinə bir neçə şəkil yüklədik və hər birini yoxlayıb fərqlərinə baxaq. Drop Shadow Drop Shadow effektini verdikdə şəklin arxa fonuna blur və bu tip fərqli effektlər verir, vurğu vermək üçün. Border şəkli şəkilə videoya çərçivə verir və vurğu verilməsini istəyir. Bu nəticəsinə baxaq. Color Rice şəkilə əlavə rəng qatır. Burada qırmızı var və yaşıl qatılıb. Bu tip bir rəng alınıb. Digəri Color Adjustment isə rəngləri silir. Baxaq, silirdən e, silir o deməkdir ki, e, ağ qaraya gətirir. Tam silmək üçün isə Remove a Color istifadə edirik. İstədiyiniz rəngi görüntüdən silir. Baxaq. Yaşlı ekran nümunələrində də daha çox istifadə olunur bundan kalendar şəklindən qırmızı hissəni silək. Device frame şəklimizi, videomuzu bir cihazın ekranındaymış kimi göstərir. Bunu dəyişmək də mümkündür. Telefon, iPhone, e, kompüter və s. ekranları göstərmək olar. Clip speed isə bir görüntü parçasının sürətini tənzimləyir. Nümunəsinə baxaq. İnteraktiv hotspot. Videoda bunun vasitəsilə link yerləşdirə bilərik. Nümunəsinə baxaq. Xüsusiyyətlər menyusundan bunun ayarlarını dəyişmək mümkündür. Bu videoda səs və görüntü effektləri haqqında danışdıq. Bütün bu effektləri praktik etməyə çalışın. Növbəti videoda ə, e, bu effektləri video üzərində də göstərməyə çalışacağam.